Pour faire quoi? Et ils ont cree aeroport international de Mile, de Milembwe. Heure ba cree yango, ils ont consulté, construit université de Milembwe. Pour quelle raison? Pour eux, les Banyamulenge, oyo tobengaka Banyamulenge, sont les Banyarwa Rwanda. Banda lelo combattant eglise ya Ruberwa na Kinshasa faut toboya yango. Baya lingi ekangama tombola kanga ba. Oh viva viva elonga te tobetama viva victoire. Viva. Adresse à la nation ya mokonzi ya mboka. Analyse eza wana. Réaction communauté internationale parce que Fatshi alobi bazo ko agresser RDC na communauté internationale bakangi munoko. Réaction na bango. À part wana tokobandela nanu na nomination oyo mokonzi ya mboka asalaki apromulgaki ordonnance ya mise en place ya territorial nyonso territorial nyonso tu ndenge ekekelaki nde nakobandela place wana premier point nakoya koshite na dernier but oyo ntango totyango motu nyonso akende esengo parce que chef faci alobi nyonso tolobaka na parlement awa le président adisa Je pensais que ba combattants si babengaki me bino bozalaka banganga boyebaka makambo ndenge nini te toyebaka te eza ba ba recherche na ba 100 francs na bino bopesa biso po totyaka meke permeta biso tozwa combattant moma tozali tya yango na mutu faci ela jusque 2030 A promulguaki ordonnance ya nomination ya ba bourgoumestre. Mais ce qui est dans quoi? Ordonnance ya president eya na erreur te eza na faute te. Mais procédure au ministre intérieur engageaki nde place mabe eza ezali. Pourquoi? Il faut changer à 90%. Après consultation ya gouverneur na vice gouverneur, on fait le collectage ya liste ba oyo baza incompetent. Ekeyi na conseil des ministres, conseil des ministres ba debattre yango. Après ko debattre yango, le president promulgue par une ordonnance présidentielle. po basala nini basala nini je le dis et je le répète oyo je koko mulumba alobi eza réalité parce que c'est je koko qui a dit que 90% babourgmestre balongola bango mais subitement na baoyo ba augustin makiesi ya selembao oyo azosala mosala makasi auti na idps Guerre communautaire. Mais eloko ye tosali nini tolingi te. Toza kobunda. Baboma kutu décentralisation tozonga na 11 province. Parce que c'est là où ba guerre ethnique ebandi. À partir ya décentralisation. Orie asalo commencer d'abord. Pona ko attaquer. Arrêtez. ya boshab oyo ya decentralisation kokweyisa nanu wana après yango ko propose ko consulter tous les gouverneurs que non printemps lingi osala mise en place ya territorial après yango to propose baliste baliste ebimi bato oyo oyo oyo eye na conseil de ministre to debate eleki le premier signe ordonnance azaloba ni kaka u azwi mwasi ya kabul Bourgmestre Kosa na Katanga. Pourquoi ba protéger ba carré minier na bango? Ndenge nazoloba boye, okomona lobi susu ko enlever, bosala nyonso bokosala, mais Congo kotikala ko Congo. C'est là moi j'ai dit, je soutiens le vice-gouverneur chez Koko Mulumba parce que ye nde ayebisaki biso ba bourgmestre baza ba incompétent balongola bango à 90 pourcent. Kala wana selo amonaki te mpo kaka je comprends loko. To encourager tobeta na je comprends muluka maboko. Combattant Mambu Masobele. Hey. Mambu Masao. Masobele. Mwambe koti se. Selo. Olia kondeni. Wakati ozali notre armée oyo mokonzi ya mboka azokokangisa Ko force efanda fort. Tya yango na mutu na yo. Lelo oyo biso nionso tout tout congolais bendele ekweya te. Udps viva! Viva! Congolais nionso tout bendele ekweya te. Tokowa mpo na eko ekolo. Tokowa mpo na eko ekolo. Combattant Fardc monte toujours en puissance ndenge kaka muyaya alobaka changement de narratif na kati ya mboka Fatshi aza fondation a beton pe aza susu fo fondation oyo ba colonne vertebrale nyonso tout efandi kobanda na justice état de droit la bonne gouvernance donc Fatshi fondation oyo justice ekomata efandi état de droit efandi bonne gouvernance efandi efandi likolo ya Fatshi mbe Yango omoni te to encourager na changement ya narratif oyo ministre ya communication alobi. Lelo oyo oyoki Kagame alobi alobi lisusu naloba te naloba te. Ah non, ça ne se tient pas. Comment Congo baza koatake kaka ngai Kagame pendant que bato mosusu baza nsima bato wana baza bana biso tokotake roi combattant biso tokotake roi toyebi rwanda communauté internationale azala azala te ndenge muya ya repondre ye tobetele maboko po muya ya lobi kagame oloba oloba te biso toyebi roi Kaoloki, le président est clair. Tant que les 123 va pousser à 1 km, ya Goma, babandi koya Goma, biso mpe tokokanga aéroport ya Kigali, base logistique ya Kigali. Sikoyo mituna bino bozoya botake me biso tozo récupéré aéroport base logistique na ville ya kigali soki comme etombe kigali peto soki baya sidi kivu biso rwanda nio tozwi kagame toyeli awa akoma mwana sila akotya nini ntango amoni na etat de la nation faci éclaire devant les députés les sénateurs un accord diplomatique c'est le rwanda qui agresse la république démocratique du congo ambassadeur états-unis oyoki to oyoki te azalaki to azalaki te ya france azalaki to azalaki te faci alobi la communauté internationale etikali passif Ba ambassadeurs nionso batie mitu na nase. Yango nalobi Fatshi c'est le meilleur communicateur que le Congo n'a jamais vu. Fatshi lui-même est le communicateur. Il sait parler à quel temps et compliquer verbe à conjuguer yango na temps nini. Soki na passé simple na passé simple. Soki na le présent na le pré. Le présent azopesa ba chiffres na ba kilometre oyo meme ministre moko asali te ministre akamwe ayoka boye tel jour un tel conseil de ministre tolobaki oyo tolobaki oyo esalemelaki bo baye 145 territoire boye boye et je vous informe le bis ya trans academa na lwande ekobima na nzela ya lu na rwanda te na rwanda cala motu bango tokoya kolandanga na mabanga mpamba rwanda te idapasi fifa barwanda baza baenemi ya kongo te na biso tolobi barwanda baza bazala bazala te tolingi bango nani alingi buruberwa tozalaka tozalaki na territoire ya Uvira territoire ya Masisi territoire ya bakamere kote bayebisa biso bakamere walungu shabunda mama tozali ar badecentralise le chef lieu baterritoire wana mosusu ekomaki baville ele ville ville de uvira place bitakwira abimela normalement eza na trois communes Mais baboya ko officialiser ba commune wana. Mais bake ko officialiser commune rurale ya mile milembwe. Tala copie place ezali. Pour faire quoi? Et ils ont créé aéroport international de mile de milembwe. Heure ba créer yango, ils ont consulté, construit université de milembwe. Pour quelle raison? Pour eux, les Banyamulenge Oyo tobengaka banyamulenge sont des banyarwa rwanda nayebi bakake zawa bato ya ruberwa zwa bosilisi olandanga banda lelo combattant église ya ruberwa na kinshasa po toboya yango oyo alingi ekangama tombolakanga ba fatshi est arrivé au pouvoir objectif ya banyarwanda objectif ya banyamulenge Commune de Milembwe. Et commune ya Milembwe wana elingi ozala nini? Pour eux, elingi ozala comme chef lieu ya Mahokunen. Ezwa Uvira nyo nyonso. Ti Baraka. Mais omoni Justin Bitakwira comme c'est un patriote. Makila ega Bitakwira alobi eloko oyo ekosimba te banda ke na kati wana le banyamulenge oyo baza banyarwanda Ba tutshi, le peuple auto, le peuple tutshi baza 20% na Rwanda, 80% sont des bahutu. Mais comment c'est possible? Bahutu ba na RDC ba créa biso problème te. Awa tozali, yale bazo